Boas. Hai unhas semanas publiquei un vídeo de como utilizar servicios tales como Drive e Nextcloud no noso escritorio Plasma, baixo OpenSUSE. En este vídeo o que vou a amosar simplemente é como obter unha conta gratuita en algún dos, dos servicios que ofrecen Nextcloud. Son servicios que podes contratar algunha conta gratuita máis ou menos limitada E que te ofrecen contratar contas de pago, obviamente vais a un precio. Utilizar una cuenta gratuita de Nextcloud puede ser una buena manera de abandonar servicios tales como como Google Drive. Lamentablemente, Isto non implica que non teríamos que migrar os ficheiros que teñamos, se tal é o caso, na nosa conta de Google. Nextcloud, na última versión, publicou un, un engadido para poder facer esa migración cómodamente. Pero é moi probable que as contas que contratemos por aí, en particular as gratuitas, non ofrezan este servizo. O primeiro é ir a Nextcloud. E aí temos, podemos botar un vistazo a como é Nextcloud, que nos ofrece e como se usa. Tamén temos unha demo que usa a clave demo coa que podemos botar un vistazo ao que sería a última versión de, de Nextcloud. Esta versión ven con Collabora Office, ven con un montón de cousas para que probes no teu, no teu sistema. Tenemos os ficheiros, por exemplo. Aquí podemos ver como se abre un ficheiro con Collabora Online. xa nos pon a formato Ribbon máis moderno e toda, toda a pesca. Vamos a sair. E aí poderías probalo simplemente que é unha versión demo e que non ten ningunha clase de, de garantías, non uses en produción e de feito está limitada penso que puña unha hora ou algo así. registrarse, Signup, Nextcloud nos ofrece a posibilidade de registrar unha conta gratuita con diversos proveedores. Vamos a probar con este, aunque o que teño probado, por exemplo, é este, que era que é o que usei no vídeo donde explicaba como engadir a conta que temos de Nextcloud ao noso escritorio. Ben, vamos a ver aquí info tenda PC. Estamos de acordo cos termos de servicio, non queremos publicidade. E Aquí non nos deixa. Ah, vamos a probar con outros eh, sin volvernos aquí tolos con isto este si vais sin problema sabía que había usado este por, por algo despois deste paso recibirás un correo na, na dirección que hayas indicado para verificar a conta Entonces un plazo de 6 horas y aquí pues un contrasinal. Es importante acordarse de él porque o vamos a necesitar para acceder naturalmente, porque o vamos a necesitar tamén para o noso cliente de escritorio. Aquí o cartel de bienvenida. e a instalación por defecto, cos asustes e todo o que podemos necesitar. Como vemos en Colabora Online, por exemplo, este proveedor mantén a versión máis clásica. Aquí podemos quitar a barra lateral, aquí poderíamos quitar o menú, volver a polo, volver a acceder a barra, se nos molesta, se non nos molesta. Ah. Eh, e damos aquí a, a sair. E agora vamos aquí, software, escribimos Nextcloud. Vamos a Nextcloud Desktop. Vamos a experimentáis. le vamos a instalar a última versión, igual que hiciéramos en aquel vídeo. partir de aquí todo igual. Instalamos instalamos o noso cliente de escritorio e cando está instalado engadimos a conta e xa estará sincronizado. aportar chave non fiable, isto é porque un repositorio non oficial, inda que son dos aunque está nos servidores de OpenSUSE, é relativamente fiable normalmente, se non hai ningún aviso por aí de, de que haya habido unha instrucción, pues, unha intrusión, pues acostuman a ser fiables. Pero non son oficiais. cliente de escritorio e o cliente para Dolphin, para o gestor de ficheiros, para que podamos acceder comodamente ao noso servizo Nextcloud. O habitual é que as aplicacións non se executen solas. entonces o primeiro que hai que facer é lanzar o noso cliente. Copiamos a dirección. Vamos a quitar a barra para que no nos dé lata. Nos pedirá acceso y autorización. La cuenta que queremos usar. Permitir acceso. Esa estamos. Aquí decimos si que queremos sincronizar. Qué carta FOL queremos usar. non temos por que usar o que nos propón. De feito, podemos compartir un cartafol inteiro existente, por exemplo, de documentos, para non ter que andar a, a copiarlos un lado e noutro. E listo. Ahora vai sincronizando os ficheiros que teñamos tanto no servidor, os ficheiros de prova que trae, como os que como os ficheiros que teñamos no noso cartafol. Esa está. Vamos aquí. Abrimos Dolphin. E vemos que aquí temos esta marca que significa que o cartafol está listo. Neste caso, sincronizado. Estes documentos veñen de Nextcloud, por exemplo. Este ven de Nextcloud. Este é un cartafol que tiñamos, que agora estará tamén en Scloud. Se entramos aquí. Vemos que temos a mesma estructura que no outro lado. configurar un acceso web DAP, pero bueno, no es muy útil. Tendo a sincronización, pues tampouco ten moita necesidade, pero podría facerse. E os o uso que, que iramos dar ao sistema. Así que con isto estaría todo. Espero que sea útil para saber unha forma trivial de ter unha conta pois, bueno, 5 gigas nos tempos que corren, non é moito espacio, apenas podes meter unha canción un pouco un pouco tal aí, pero bueno, pode pode dar bastante de sí. Hasta luego.